Buonasera signore. Buonasera. Cosa sta succedendo? Eh, è Egy pillanat, egy pillanat. Parlate italiano? Nem, nem. Ti hihetetlenek vagytok. Pont egy macsó zsaru jár erre ilyenkor, mi? Ah. Jó, oké, mehet, vedd le az inged. Nem, nem, nem, nem, mi? Non ho a capito. nadrággal akarod kezdeni? Nem, nem, nem, nem, nem, nem, értem, majd nem, segítek scherzando, per favore, reggete la vostra amica! Mutassa titkos fegyverét! Viv, állj Nem egy striptease táncos. Persze, nehetes.